hartlik welkom. Dit is Moraletta Bybelskool. Ons is besig met 'n reeks oor hoe verstaan 'n mens God se woord en ons kyk so 'n bietjie na die agtergrond, ons kyk so 'n bietjie na Bybelse gebruike. Want ons sê vir mekaar en kan ek sommer net weer so 'n lyn of twee optel. God se woord is ook vir ons bedoel, maar dit is nie net vir ons bedoel nie. En as 'n mens daarmee rekening hou, dan dink jy 100% anderster oor 'n groot klompie dinge in die Bybel. Vat maar net die Babelse verwarring wanneer ek die woord eindtyd gebruik. Dan spring daar allerlei idees op van anti-kristelike magte, wêreldordes, nuwe bewegings, die uh, inentings, die 666 merke. Jy noem dit en almal sê nou gaan God se woord in vervulling. Maar dink jy nie dit is 'n beter vraag om byvoorbeeld te vra: Wat sê die Bybel heel eerste oor die eindtyd nie? Ek weet jy gaan saamstem. Dis 'n goeie vraag. So kom ons vra dat die Here ons vandag deur sy Gees sal lei in die volle waarheid en dat hy die eer sal kry. So, as jy die woord eindtyd hoor, wat dink jy? Waaraan dink jy en hoe dink jy? Dink jy aan ehm um, die wêreld wat nou holderste bolder is, en dat dit die vervulling is van Bybelse profeseë, dink jy aan uh allerlei nuwe einde dinge wat nou gaan gebeur? Hoor jy saam met baie Amerikaanse predikers wat lief is om te sê ons is the terminal generation? Ek lees nou die dag juis weer in 'n boek waar 'n uh, baie bekende skrywer en TV-prediker sê ons is nou die terminale generasie want uh die mense wat die stigting van die staat Israel wanneer was dit daar in Mei 1948 beleef het is die final generation. Nou 1948 is al 'n pretty entjie verby. So ek dink 'n paar mense is al dood intussen. En ander mense sê nee jong, nou is dit die tyd van die anti-kris of wat ook al. Nou kom ons vra gou vir mekaar 'n goeie vraag. As ons lees dan sê ons ons moet die Bybel reg lees. Ons het vir mekaar sê ons moet die Bybel deur lees. Ons moet Bybelboeke lees. Ons moet as ons temas lees dit van die Ou Testament na die Nuwe Testament toe deur lees en selfs met begrippe. So ek gebruik nou 'n begrip die eindtyd, die laaste dae. En nou is die eerste vraag vir 'n Bybelskoolstudent: Hoe beskryf God se woord die laaste dae? En dis baie maklik. Dis so eenvoudig. Mense wil amper agteroorval dat mense dit nog nooit uh genoeg gesê het nie. Minstens niemand wat nou um koue koors kry en uh al die soort vrese oor die eindtyd. Hulle het dit nog nooit agtergekom nie, maar kom ek lees vir jou Hebreërs 1 vers 1 en 2. In die verlede het God op baie kere en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou in hierdie laaste dae entais, eschatais, hemerais. Ek praat nou Grieks in hierdie laaste dae. Eschaton is die Griekse woord wat gebruik word vir laaste of geringste. Hier is dit die laaste en dan hemera is die Griekse woord vir dag en nou kry ons in hierdie laaste dae het God met ons gepraat. Hoor nou deur die seun. So wat sê die Nuwe Testament? Nie wat sê daai boek of die prediker of die oom by die koffiekan of nog 'n ou agter 'n motor se stuurwiel wat 'n videoetjie maak en sê die einde is op ons nie. Wat sê God se woord? God se woord sê die laaste dae is sinoniem met die optrede van Jesus en dit maak 100% sin. Dis 'n skrikwekkende skrikwekkendheid. Kan ek dit erger sê? dat mense die eindtyd net met ons dag koppel. Dit is Christus se tyd. Kan ek dit uitroep? Kan ek dit van die dak af uitbesyn? Die eindtyd is heel eerste Christus se tyd. Wat het Jesus gepreek? Onthou jy? In Markus 1, toe hy begin het met sy prediking. Bekeer julle <clears throat> want die koninkryk van God is hier. Hy is die bringer en die aankondiger van die koninkryk van God. Wat sê Jesus in Lukas 12, daar in die vers 50s en in Lukas 17? Hy sê julle moet die tye leer lees. Julle is so goed om te sê as die weer so en so is en die wind so en so waai, gaan dit en dat gebeur. Hoekom kan jy nie die tyd reg lees? Met ander woorde, dat dit nou koninkrykstyd, eindtyd is nie. Jesus bring die tyd. Hy verander die tekstuur van die tyd. Hy is die Messias wat dit nou Christus tyd maak om dit te mis is om 'n reuse 'n interpretasiefout te maak en reg deur die eeue en tot in 2021 en ek vermoed dit sal in 22 ook die geval wees, misbruik mense die eindtyd uitsluitlik net as hulle eie tyd. Bo die meeste mense wat ek ken wat nog oor eindtyd geskryf het en mense verwar het daarmee, het die eindtyd eksklusief aan hulle tyd vasgemaak. Ek het nou die dag uh in die koerant vertel van John Napier, die uitvinder van die wiskundige logaritmes. Hy kom miskien somme doen, maar toe probeer hy dit toepas wiskundig op Openbaring. Toe vat hy die jaar weke in die boek Daniël elke 450 jaar deel dit deur 2, want hy moet daarom wiskundig 'n bietjie werk en toe weet hy die uh toe kom hy uit of by by hierso by elke 245 jaar En toe sê hy elke 245 jaar gebeur daar iets in die geskiedenis. En toe koppel hy dit daaraan die tyd van die reformatie en sê die laaste trompet van Openbaring toegryp by die trompette daarvan uh hoofstuk 8 en verder wat blaas sal begin blaas en wanneer wanneer wanneer was dit 1547 dink ek tot by 1688 sal Christus dan die uitverkorenes insamel en daarna is dit die einde. Nodeloos om te sê hy was verkeerd. 100% verkeerd en nog elke ander persoon wat die datum van die wederkoms probeer bereken het. Want Jesus is op rekord in Matteus 24 dat hy sê moed dit nie bereken nie, moed dit nie bereken nie. Die seun weet ook nie Jesus toe hy op aarde was, het dit ook nie wou bereken nie. Ja, as die hemelse Christus wat aan die regterhand van God is, weet hy Maar so as ek met God se woord werk en as ek met begrippe werk wat mense gebruik, sê Stefan altyd, kom ons gaan kyk wat sê God se woord. En ek gaan nie God se woord verdedig teen elke ou wat dit aan 'n injeksie of 'n vals Christus vasmaak totdat hulle vir my kan sê wat sê die Bybel? Wat sê die Bybel oor die eindtyd en oor die anti-krist, verskoon die vliegtye en oor alles waaroor mense, soos ek gesê het, koue koors en nagmerrie koors kry en wat alles nie. So die eindtyd is heel eerste Christus se tyd. Hy verander die tekstuur van die tyd. En weet jy wat? Die latere vroeë kerk het dit so goed verstaan dat hulle die jaartelling verander het aan die hand van Christus. Hulle het begin praat van anno domini, die jaar van ons Heer, BC en AD voor Christus en anno domini, die jaar van ons Here. Dis net vreemd dat Christene dit nie verstaan vandag nie. Hebreërs 1 vers 1 en 2. In die laaste dae het God met ons gepraat deur die seun. Al die uitsprake van Jesus oor die koninkryk van God wat God se koninkryk in die tyd laat inbreek, wat die tekstuur van die tyd verander. En dan is daar 'n tweede merker vir die eindtyd. So as ek wil weet hoe dink die Bybel oor die eindtyd, dan gaan kyk ek na die Bybel. Ek gaan luister nie na na quasi kenners of mense wat nou um die Bybel misbruik en hier en daar 'n teks gryp en dit ehm um, vermink nie. Ek gaan lees die Bybel reg. Ek kom nou by die boek Handelinge. Die Heilige Gees word uitgestort in Handelinge hoofstuk 2. En wat doen Petrus? Hy begin preek. Wie haal hy aan in Handelinge 2? Die profeet Joël. Hoor net wat sê hy. So sal dit in die laaste dae wees. Handelinge 2 vers 17. Ek sal my gees uitgiet op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien, ou mense drome droom. So wat is vir Lukas ook 'n verder bewys van die eindtyd, die koms van die Heilige Gees. So Christustyd, Heilige Gees tyd. Daarom sê Petrus, sê uh, is die boek Handelinge, uh, soos wat Petrus dit hier preek, die tyd van die Heilige Gees vandat Jesus weg is hemel toe totdat hy weer kom die wederkoms wanneer die eindtyd tot 'n einde kom is ons nou in die tyd van Christus en in die tyd van die Gees die Heilige Gees vul hierdie spasie en dis mos nou wat Jesus beloof het in Johannes Evangelie as ek weggaan sal ek julle nie soos weeskinders los nie as die Vader vra en hy sal die tyd volmaak hy sal julle lewens volmaak en julle sal die wêreld volmaak met my teenwoordigheid. Wel, ek is oral sal die Here sê, maar julle sal sal my verkondig aan die hele wêreld. En dan sal die einde kom, sê Jesus self in Matteus 24 as die evangelie na al die nasies toe gaan. So nou weet ek al twee lewensbelangrike dinge oor die eindtyd. Hebreërs 1, Christus se tyd. Handelinge 2, die Gees se tyd. Maar ek weet derdens in nou spring ek sommer na 'n pragtige hoofstuk oor die eindtyd toe na 2 Petrus 3. Ehm um, ek lees in 2 Petrus hoofstuk 3 'n paar belangrike dinge wat Petrus my leer oor die eindtyd. En hy sê ehm um, vers 3: "Veral moet julle weet dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die spot dryf wie se lewe net deur hulle eie begeertes verdry uh eh, voortgedryg word." En dan sê Petrus, hulle vergeet moetswillig. Petrus sê in die laaste dae sal spotters wees en dan nou vertel hy van daai spotters. Hulle is reeds op die toneel. So die eindtyd vandat Jesus weg is totdat hy weer kom, word ook gekenmerk deur spotters. Wat sal hierdie spotters sê? Hulle sal sê vers 4, 2 Petrus 3. Nou wat het nou geword van die belofte van die wederkoms? Alles is nog net soos wat dit was. En dan sê Petrus ehm um, hulle vergeet uh van Noag. Die ouens in Noag se tyd het presies dieselfde fout gemaak. Hulle het nou gesê nou ja, wat se ou skip bou Noag in die woestyn? En toe kom die water. En net so die ouens wat spot dat die wederkoms nie kom nie in Petrus se dag. So daar is spotters. Die eindtyd word ook geïdentifiseer hoog en as Christen hierdie woord word bety dan dan dan hardloop hulle verbeelding ook weer na enige plek toe en enige mens van wie hulle nie hou nie. Die anti-kris. Dis al 'n woord wat wat die mense daarom ook skreiend en skandelend misbruik het. So wat is ons reël? Hier waar ons nou so 'n bietjie die Bybel beter op leer ken. As ek dus wil weet wie's die anti-kris, wat doen ek? Kom ek gaan kyk wat leer die Bybel oor die anti-kris. Nou sal jy verbaas wees dat die woord anti-kris net 2 of 3 keer hier in die teks voorkom wat ek nou gaan lees in die hele Nuwe Testament. Johannes skryf 1 Johannes 2 vers 18. Kinders, dit is nou die laaste uur. Julle het gehoor dat daar 'n anti-kris kom en daar is nou reeds baie anti-kriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. So Johannes sê Um in hierdie enigste plek in die Nuwe Testament waar die woord anti-kris gebruik word is hier. Jesus praat van vals messiasse, pseudo-kristoi, maar ja, maar Johannes praat hier van 'n anti-kristus. Nou verduidelik hy vir ons wie dit is. Hoor nou mooi, hy sê nie dis 'n komende wêreldorde of die rekenaarskyfie of Saddam Hussein wie dit ook al was of Nelson Mandela wat dit ook al was en Jy noem dit en enige ou is deesdae die anti-kris. Hoor wat sê Johannes. Hy verklaar die anti-kris se identiteit, anti-kriste. Hy gebruik dit meervoud. Hulle het uit ons geleedere voorgekom. Hy bedoel hier in ons gemeentes. Maar niemand van hulle was werklik um, een van ons nie. As hulle by ons was, sou hulle by ons gebly het. Hulle is nie een van ons nie. Dan sê hy vers 22: Wie is die leenaar anders? as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie. Hy is die anti-kris, hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. Wie nie die Seun erken nie, verwerp die Vader. Wie die Seun erken, erken ook die Vader. So wat sê die Nuwe Testament? Nie wat sê daai videoetjie wat die mense so bang maak of die SMS wat almal rondstuur of ehm um, die een of ander eh, selfaangestelde kenner van die eindtyd wat mense eh, vrees injaag nie. Wat sê die Nuwe Testament? Die anti-kris is elkeen wat sê Jesus is nie is nie die Here nie en wat God die Vader ook ontken. So al wat die term anti-kris in die Nuwe Testament beteken, teen Christus, anti. Anti dit, anti dat. Nie anti my tannie nie, maar anti teen. Anti die Here. So enigiemand wat Jesus verloon, anti-kris, anti-kriste. -Christ, anti sê God se woord geliefdes, nie ek nie, God se woord. So, kyk net hoe maklik raak dit. As ons die Bybel ernstig vat, as ons agtergrondkennis het en as ons die Bybel lees en ons situasie lees hierdeur. Maar baie mense wat nie God se woord goed ken nie, gebruik die situasie. Nou is daar COVID. Nou sê hulle, nou wat God dit voorspel, dan gaan soek hulle teks, dan timmer hulle teks totdat hy iets sê. Soos daai een teks in Jesaja wat sê die die pes wat kom en mense moet binne in die huise bly. Of 'n ander ou wat nou die dag vir my sê in Openbaring 18 wat daar gepraat word van towerye. Dis nou die injeksies wat mense kry of die inentings. Ek sê vir hom, weet jy meneer, mens noem dit inleg, inlees. Jy gebruik jou situasie en dan gesoek jy 'n vers wat klink soos dit. Die beste, die enigste regte manier om God se woord met eerbied te hanteer is om uit die teks te hoor eers hoe praat God En dan lees ons ons konteks in die lig daarvan, maar meeste ouens draai dit om. Kan ek dit weer sê? Meeste ouens lees gebruik die konteks en soek tekste van die Bybel en slaan die Bybel totdat die Bybel dit sê. Maar die regte manier is, kom ons hoor eers, wat sê God oor die eindtyd? Nou het ons mos gehoor, Hebreërs 1, Christus se tyd. Handelinge 2, die Heilige Gees se tyd. Uh 2 Petrus 3, ook 'n tyd van um verleiers en misleiers en anti-kriste. En nou ehm um, nou het ons dan mos al 'n baie duidelike goeie raamwerk om eindtyd en anti-kriste te verstaan. Maar nou weet ek jy sal vir my vra, ja nou maar wat van al die slegte dinge wat gaan gebeur? Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Ehm um, ehm um, in Matteus 24 waar Jesus indring het of ek sou na Markus 13 ook kon kyk. Maar kom ons neem sommer net Matteus 24 waar Jesus vir ons sê, weet julle, weet julle wat? Matteus 24, as Jesus hierdie groot rede lewer van die eindtyd, as hy daar van die tempel af weggaan die Dinsdag voor sy kruisiging, dan um, trek hy die gordyn oop oor hoe die tyd sal wees vandat hy hier is totdat hy weer terugkom. En dan sê hy vir sy disippels, nou, ek gaan nou nie in detail nie want um, ek wil net so 'n paar lyne trek uit Matteus 24 uit. Dan vra die disippels hom in vers 3: "Wat sal die teken wees van u koms en wat sal nou eintlik die voorbereiding wees?" En dan sê Jesus: "Moenie laat mense julle mislei nie. Baie sal in my naam kom pseudo-kristus wees." So ons het 'n anti-kristus van 1 Johannes 2, 'n pseudo-valse kristus. Maar moenie na hulle luister nie. Dan sê in vers 7: Een nasie sal teen die ander nasie opstaan, een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Dis die begin van die einde. Jesus sê nie soos wat amper elke tweede boek oor die eindtyd sê, kyk nou net, daar's nuwe aardbewings, daar's nuwe oorloë. <laughs> Nee, Jesus sê God se woord sê konsekwent dit sal altyd daar wees. Dit is soos my oorlosie wat hier lê wat ek so kyk dat ek daarom nie te lank praat nie. Wat sê ehm um, lees en die almanak, as jy aardbewing sien, as jy oorloë sien, die einde is op pad, mevrou, meneer, me. En dan sal mense julle oorlewer en hulle sal doodgemaak word. En dan sal baie valse profete kom wat julle mislei. Ek dink baie keer al hierdie ouens wat so spekuleer oor die eindtyd, moet ook dalk hierdie woorde hoor. En baie mense sal ophou om God lief te hê. So Jesus sê reg deur die tyd totdat hy weer kom, sal dit gebeur. En dan het hy 'n baie sterk waarskuwing vir die mense van sy eie dag voordat hy hemel toe is vers 15. Wanneer hulle daar die gruwel van verwoesting in die tempel sien, dan eh, wat da Daniel van gepraat het, dan moet die wat in Judea is na die berge toe vlug. Nou Jesus is hier besig om te profeteer dat die tempel sal val. En soos Deuteronomium 18 mos leer, moet 'n profeet se woorde uitkom in die teenwoordigheid van die hoorders. 'n profeet wie se woorde nie waar word by die hoorders daarvan en die die om die mense van daai tyd nie moet gestenig word en doodgegooi word met klippe sê Deuteronomium 18. En hierdie woorde van ons Here Jesus word die eerste keer waar skaars 40 jaar later as die tempel in Jerusalem vernietig word, as die gruwel van verwoesting in die tempel is. As die Romeine dit oorneem, dan vlug baie mense na die berge toe. En dan sê Jesus hulle moenie omdraai nie, dit sal swaar wees. Hy sê en ons weet hoe swaar dit was. Ons sien vandag die fokus nie, maar ek sal vir jou in detail kom vertel hoe skrikwekkend die val van Jerusalem was in die jaar 70. Ons het goeie materiaal daaroor. Hy sê in daardie tyd sal die Here gelukkig die tyd korter maak. Daar sal valse Christusse wees, moet hulle nie glo nie. En net daarna vertel Jesus vers 29 hoe sal hy kom? Die son sal verduister word en die maan sal nie meer skyn nie. Nou hoekom nie? Ek onthou so ruk terug was daar so 'n bloedmaane. Toe was daar nou weer die een boek na die ander oor bloedmaane bo Jerusalem. En ouens sê dit gaan die einde is op hande en Christene het weer hulle hande saamgeslaan want die van die eindtyd kopsmokkelaars het nou weer geld gemaak uit al hierdie boeke. Hoor wat beteken dit? Want ek ek sou vir jou kom wys in Openbaring 7 en in ander tekste. Wanneer die Nuwe Testament sê of 2 Petrus 3 dat die maan bloed word in die son. Dan bedoel die Bybel die hemelligte sit af. As God terugkom kan die son en die maan nie skyn nie. Daarom word hulle soos bloed, die maan sit so af en hy gaan weg. Dis nie 'n rooi maan wat nou in die lug hang nie. Wanneer Christus kom, sit die planete en die sterre af. Jy moet onthou die mense in die Bybel se tyd het geglo die planete is gode. Daarom het hulle die name van gode, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en dat geglo die maan is ook 'n soort godheid. En nou as God kom, dan sit hy die lig af. Jy moet gaan kyk in die Nuwe Jerusalem staan nie 'n son nie, God is die lig. Daar's nie 'n maan nie, God is die lig. Daarom sê Jesus as hy kom, is dit 'n kosmiese, ingrypende gebeure. Die hele heelal verander. Daaroor is die Nuwe Testament duidelik. En dan kom die seun van die mens met heerlikheid en met krag. En die trompet sal weer klink, dan kom Jesus terug. So die tyd tussen sy eerste koms en sy tweede koms noem ons die eindtyd saam met die vliegtyg wat hier oorvlieg. En ons weet dit is Christus se tyd, dis die Heilige Gees se tyd. Maar nou sê Jesus vir ons in vers 36: Moenie dit probeer bereken nie. Die engele weet nie ook nie die seun nie en ek het nou nog gesê hy sê dit as in sy aardse hoedanigheid. Die hemelse Christus van Openbaring weet. Hy sê maar moenie spekuleer nie, moenie spekuleer nie, moenie bereken nie. En dan hang mense al hierdie boek aan wat ek nie kan glo nie. Wat sê ons is die terminale generasie. En elke keer as hulle uitgevang word, maak hulle net weer nuwe voorspellings. Ek wil nou nie daarop ingaan nie, maar ek sal vir jou 'n paar boeke uit my rak uit kan haal van die eindtydskrywers wat nog gesê het nou die dag dit sal Rusland wees en toe Rusland val toe sit China toe China nou ook nie oorlog maak nie kom maar aanhou en hy sê dis Iran en toe spring 'n ander ou baie bekende ou Hal Lindsey en hy sê nee dis ruimtewesens en nou sit weer die koronavirus en die inentings so skuif mense die heeltyd die tafel rond Jesus sê moed dit nie doen nie julle is nie veronderstel om te spekuleer nie julle is net veronderstel om gereed te wees en nou vertel Jesus en dis my so aangrypend ehm um, aangrypend in uh Matteus 25 met name. Eintlik vanaf die einde van vers 24, hoofstuk 24. 'n Klompie gelykenisse oor hoe ons gereed moet maak vir die wederkoms. Jesus sê, weet julle wat? Weet julle hoe leef mense in die eindtyd? Jy lewe vir die Here. Jy sit nie die heeltyd en kyk uit vir duiwels en vals goeters nie. Jy lewe vir die Here. Hoe donkerder dit word, hoe helderder sit jou liggaam. So wat sê hy in vers 45 van Matteus 24? Jy moet soos 'n goeie slaaf wees wat wat as die eienaar terugkom, dan sal hy jou aan die werk kry. Gelukkig is hy, hy sal hom aanstel vers 47 oor alles wat hy besit. Maar as dit 'n slegte slaaf is, sal hy dink my eienaar bly lank weg. Dan sal hy die ander slawe begin slaan en saam met die dronkaards eet. Eienaar sal op 'n dag kom wat hy het nie verwag nie en op 'n uur en dan sal hy hom laat doodmaak. So Weet jy wat moet jy doen as 'n Christen? Kommer jou nie oor wanneer die Here kom nie. Hy sal betyds wees. Vertrou jy hom. Hy sal betyds wees. Wees jy besig soos 'n goeie slaaf. Of net daarna hoofstuk 25, die 10 maagde, sorg jy dat daar olie in jou lamp is, want die bruidegom kom. Moenie aan die slaap raak nie. Hy kom. En dit kan dalk wees dat hy in die nag kom. So Jesus veronderstel dit kan nog 'n rukkie vat. Want Hier kom die bruidegom baie laat in die middel van die nag, maar wees gereed want dan breek die fees aan. En dan ehm um, die baie bekende ek spring sommer net daarna Matteus 25 vers 31 toe. Wanneer die seun van die mens kom, hoe gaan die laaste dag wees? Kom ons vra dit ons laaste vraag in ons gesprek oor die eindtyd wat ons vandag vanuit die agtergrond van die Bybel kyk. Wat gaan gebeur op daardie dag? Wel Jesus vertel 'n verhaal, 'n gelykenis. Hy vertel van die skape en die bokke. Linkerkant staan die bokke en die regterkant die skape. Dan sê hy vir die skape: "Kom in my heerlikheid. Toe ek honger was, het julle vir my kos gegee. Toe ek dors was, toe ek 'n vreemdeling was, toe ek 'n gevangene was, toe ek naak was, het julle my ondersteun." Dan sê hulle: "Here, wanneer het ons dit gedoen?" Dan sê hy: "Sover julle dit aan die geringste van my mense gedoen het, het julle dit aan my gedoen." dan gooi hy die bokke weg in die verderf van sê hy toe ek honger was het julle my nie besoek nie my nie gedra nie kortom Jesus sê weet jy waarop gaan jy op die laaste dag geoordeel word oor hoe jy geleef het hier en nou hier en nou is elke dag jou laaste dag elke dag het 'n invloed op daardie dag jou geloof in Jakobus 2 se taal moet grond raak in jou hande jou voete jou lippe maar veral in die lewens van arme mense, stikkende mense, hulpelose mense. Soos in daai gelykenis van ons Here Jesus in Lukas 10 van die Samaritaan daar vanaf vers 25 gaan die vraag wees wie is my naaste. Dis nie 'n teoretiese vraag nie. Op die laaste dag sal daai mense daar staan wat jy gehelp het en versorg het en gedien het. In die eindtyd terwyl baie aanhouers by 'n geestelike liggawe gesit het en gewag het vir 'n wegraping en net probeer wegkom het sê Jesus vergeet van sulke dinge wees besig om my wingerd totdat ek kom nou ja daar het jy dit die eindtyd Christus se tyd die eindtyd die Heilige Gees se tyd die eindtyd 'n gevaarlike tyd maar hoe bring ons dit deur tot eer van die Heer so kom ons bid Dankie Here Jesus dat die eindtyd u tyd is, die Heilige Gees se tyd. En terwyl daar ook baie bose magte is, is ek besig as 'n goeie werker in u wingerd in Jesus se naam. Amen. Vrede vir julle.